बिगिनिंग उनको कुछ करने का जज्बा था हाँ। पहले से शुरुआत से जब हम लोग मैरिज हुआ था उस टाइम से ही हम लोगों को एक ये था गटअप था जो हम कुछ करेंगे मेरा पहले से ये था जो कुछ दोनों मिलकर करके कुछ बनाए हम्म। तो उनको वो पहले से ही था शुरुआत से ही उन्होंने उनका आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने देखा था बहुत सारा डिजाइन था तो उन्होंने टीचिंग लाइन चालू किया घर में बैठ के और उसके बाद कुछ बाहर का काम भी किया Now, uh, she is event director of Drawing and Art and Card. नमस्कार मंडळी बी वोकल फॉर लोकलच्या थर्ड एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे तर आमची मंडळी हा नवा एपिसोड तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहेत in collaboration with Gali by India का फर्स्ट लोकल ई बाजार तर मंडळी काय जबरदस्त आपण सिरीज जिंकले ना म्हणजे आपले वाघ त्या कांगारूंवर काय जबरदस्त हमला केला आहे मेलबर्नमध्ये त्यांना बंद करून टाकला आणि ब्रिस्बेनमध्ये तर भाऊ काय खतरनाक पेन दिलाय हा तर असंच सुखद अनुभव सेलिब्रेट करण्यासाठी आज आपण आलेलो आहोत दिदीज किचनमध्ये तर कोंडव्यामध्ये हे एक जबरदस्त रेस्टॉरंट आहे त्यांना आज आपण भेटू त्यांच्याशी काही गप्पा मारू त्यांचे नवीन नवीन डिशेस त्यांचा बंगाली फूड आपण टेस्ट करू तर भाऊ वाट कसली बघायची चला मग जबरदस्त बंगाली फूड टेस्ट करायला चला अहो चला की हेलो आप मेरा नाम सावन बड़गुज है तो हमारा एक चैनल है अमचिंग मंडल जहाँ पे हम आप जैसे लोकल वेंडर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं उनकी स्टोरी जान रहे हैं तो कैसा रहा आपका दिन है सुबह से फैंटास्टिक फैंटास्टिक ये जो आपने वेंचर शुरू किया मैम इसकी शुरुआत कैसे हुई शुरुआत किया इसलिए क्योंकि मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है हाँ। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो मेरा टीम है उनको भी पहचान मिल जाएगा मेरे थ्रू दीदीज किचन ये आइडिया कहाँ से आया कि ये नाम अच्छा लगेगा जो कि बहुत अच्छा लग रहा है दीदीज किचन इसलिए किया क्योंकि दीदी में एक अपनापन रहता है हाँ कस्टमर के साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा और कलकत्ता में दीदी मतलब एकदम घर के लोग को हम लोग दीदी हाँ। बोलते हैं एकदम तो आपकी इस होटल में क्या क्या स्पेशलिटीज है स्पेशलिटी है एकदम दम बिरयानी दम चिकन हाँ बिरयानी दम मटन बिरयानी कौन कौन मिल पूरा वेंचर चला रहा है अभी तो मेरे पास जो स्टाफ है सबका अलग अलग फास्ट टाइप का मेरा नाम बसंत लाहा है मैं बेंगोली फूड स्पेशलिस्ट हूँ मैं radhaballabhi kachori chicken kosha mutton kosha सब कुछ बनाता हूँ मेरा नाम मिथुन जय विश्वास और मैं तंदूरी शेफ हूँ भोले सरकार चाइनीज का स्पेशलिस्ट हूँ मेरा नाम बाबुल लाहा सिनाक्स में veg chop chicken chop fish chop fish cutlets ये सब बना हूँ नमस्ते सर मेरा नाम सैकत बाल हूँ और मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट करता हूँ और जो गेस्ट आता है उनको ऑर्डर लेना ये सब करता हूँ और उसके साथ मेरा हस्बैंड बेटी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पीछे से और पूरा इन्वॉल्वमेंट है पूरे फैमिली का पूरा फैमिली तो ये ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर मतलब जब तक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता जब तक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती मायके और और ससुराल दोनों से सपोर्ट आ रहे हैं मुझे अच्छा। जहाँ तुम करो हम पीछे हैं कैसे संभालते हो दीदी किचन और घर का किचन वो तो सेम हाँ क्योंकि घर का किचन तो हर रोज संभालती हूँ तो एक्सपीरियंस है ही मेरा इतने साल से हम्म, हम्म। हाँ। तो जैसे मतलब फैमिली हाँ। और ये बिजनेस हाँ। कैसे मैनेज कर पाते हो आप अच्छे से करते क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग है हाँ। घर का करने के बाद यहाँ थी टाइम पे जैसे कभी जरूरत होगा तो घर चले गया नहीं तो ये लोग संभाल लेते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई क्रश हुआ है इस लॉकडाउन में तो वो है होटल इंडस्ट्री yes. क्योंकि छः से आठ महीने बंद था क्योंकि रेंटेड ज़्यादा होते हैं तो रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो हर एक चीज़ है तो क्या क्या आपको तकलीफें आई है लॉकडाउन की वजह से अभी रिसेंटली एक बात बोल रहा हूँ जो बर्ड फ्लू का कारण चिकन का थोड़ा सा रेस कम हो गया हम्म, हम्म। तो हम लोग क्या क्या इंट्रोड्यूस किया फिश का तो हमने क्या किया फीस के लिए पम्पलेट का कहा है पॉन्स है पॉन्स का ये फीस बा आधार सुरमा ये सब इंट्रोड्यूस किया तो उसका रेस्पॉन्स और अच्छा मिला और अच्छा जैसे कि अभी कोरोना हो गया उसके बाद अभी बर्ड फ्लू आ गया था हम्म। है उसके वजह से वापस प्रेशर आया पर उस चीज़ को भी आपने एक पॉजिटिव वे से लिया और आपने शुरू किया फिश यस है ना हाँ, मतलब जैसे पॉजिटिविटी है पॉजिटिविटी है मतलब अल्टरनेटिव लोग हाँ। लोग को तो खाना है हमको खाना पहुंचाना है तो टेस्टी एंड अल्टरनेटिव क्या है क्या? हम लोग सोचा है अब जैसे कि मुझे पता चला कि वेली टीम ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा अगर कई सौ ऑर्डर्स आते हैं तो वो आपके इस होटल से दीदी किचन से क्योंकि यहाँ के यूजर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर देने के लिए गली बाय गली बाय तो ये कि आपने क्या क्या आपकी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं कि लोग ज़्यादा उस गली बाय के लिए दौड़े इसके लिए तो- मैं हर रोज दीदी किचन में जो हमारा ग्रुप है हाँ नॉर्मल जो हमारा कस्टमर है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उनके पास मैं रोज मेनू कार्ड के साथ गरीब ऐप का जो है इंस्टॉल करने के लिए मैं भेज देती हूँ okay. तो जिसके लिए कस्टमर हम्म, को पता चलता है और वो लोग भी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करते ही है हम्म। मैं फेसबुक में भी शेयर कर दिया है हम्म। तो मेरा जितना कॉन्टेक्ट है शेयर कर देने के बाद वो लोग गली वाइज क्यों करते हैं गली वाइज भी एक तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं आप भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उसकी वजह से फायदा हो रहा है है ना तो आप मुझे आप बताइए कि कैसा है सोसाइटी में धारणा होती है कि होटल इंडस्ट्री बोलिए या चेंज जो है वही लीड कर सकते हैं पर आपने उसे थोड़ा साइड में रहता है तो ये आप लीड कर रहे हो वहाँ क्योंकि मेरे साथ मेरा जो कुक है हम्म। व मेरा जो फैमिली है दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है हाँ। मैं जो बोलती हूँ मेरा जो हेल्प करने के लिए जो मेरे पास कुक है पाँचों है पाँचों ही बहुत ही अच्छे हैं हम्म। वो लोग मुझसे मैं जो बोलती हूँ उस हिसाब से वो लोग चलते हैं और वो जो बोलते हैं मैं उनकी हिसाब से भी चलती हूँ हाँ। जिसके लिए दोनों में जो बॉन्डिंग है बोल के हम इतना अच्छे से कर पा रहे हैं अभी वो मुझे अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ बोल के ये मेरा सही लाइन में मैं जा रही हूँ हाँ। मुझे लगता है कस्टमर भी खुश होते हैं इसलिए हाँ। हाँ। अब इतने सालों से मैम काम कर रहे हो तो आपके परिचय में ऐसी और कोई महिला है जिन्हें देखकर आप भी मोटिवेट हो जाते हो कि यार अगर ये कर रहे तो मैं भी कर सकती हूँ महिला मतलब मेरा मम्मी खुद ही बिजनेस वुमेन थे अच्छा जो अभी नहीं है हाँ तो मम छोटे से ही मम्मी को देखा है बिजनेस किया था हम्म। तो जिसके लिए मम्मी को देख के भी कुछ सिखाया मैंने मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन सुनने के बाद काफ़ी महिलाएं जो है वो इंस्पायर्ड होगी क्योंकि आपने शुरू किया है उन्हें भी एक मिलेगा हाँ यार एक लेडीज़ है एक महिला है जिसने शुरू किया बहुत अच्छे से चला रही हो तो उन ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहोगे जरूर हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ जो लड़का लड़की कोई भी मतलब कंपेयर करना बेकार है हाँ। दोनों इक्वल है और हम कोई भी चीज़ छान लिया जो मुझे करना है तो कर सकते हैं लिए मतलब खुद का एक जुनून होना चाहिए जब मुझे ये करना है कैसे भी मैनेज करना है कोई भी परिस्थिति होगा मुझे करना है और अच्छे से करना है ऐसा नहीं जो मैं ऐसे ही बना रही हूँ ऐसे ही रेस्टोरेंट बना दिया चल रहा है नहीं मुझे ऐसे बनाना है जहाँ दो लोग मुझे पहचाने और आगे देख के मुझे देख के और दो हुआ हाँ, अच्छा हो लगेगा मुझे भी thank you so much sir हमारे चैनल पर आप आने thank you so much ma'am thank you so much कि आप आए आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हाँ। कही और लोगों तक उम्मीद है कि लो, लोगों तक वो पहुँचेगी और आपकी स्टोरी से भी बहुत सी महिलाएं जो है वो भी इंस्पायर्ड होगी कुछ नया करने के लिए so thank you so much subscribe आमची मंडली हाँ and download the Galiba app और आपका एड्रेस भी बता दीजिए हाँ हमारा एड्रेस है Didi's kitchen opposite Margosa Heights Mohammed Wadi near Desai Highway.